мы поставим тут диван. Не... Вот. Здесь. Ну да, как то тут. <gasps> Мама. Мама Мия. Ну что там такого? Вот так. О да, о да, о да. Посидеть теперь. Компьютером. Бакс.